安卓省电技巧大公开，透过十二招立即改善安卓耗电问题，提供十二招优化调整安卓系统功能，可改善安卓耗电问题。自行评估是否需要完全关闭或开启。我今天要传授给大家最完善的操作方向，更能减少设备耗电问题。Siri 小小的贴心提醒，还没订阅的朋友，请到影片右下角按下订阅。 Siri 会很感谢你的。大家准备好手机吗？我们准备开始喽。招式一：调低荧幕亮度及时间。传统的 LCD 荧幕背光是非常耗电的部分。只要长时间使用手机后，在到电池设定选项里面，一定可以发现荧幕显示的耗电一定存在电池消耗的地位，是耗电的一大元凶。但是使用手机就一定要开启荧幕，这是无法避免的部分。 我们能够改善的地方就是减少非使用期间的荧幕显示时间。第一步就是调整手机自动休眠时间，让手机在不使用时自动把荧幕关闭。基本上使用三十秒至一分钟大多不会影响使用的状况，但如果使用超过五分钟甚至使用三十分钟的选项，则可能在忘记关荧幕的状况下多显示很多时间的荧幕画面，消耗过多的电力。 不用担心把亮度调低就会看不清楚，大部分的 Android 手机屏幕看起来还是很清晰。有些人甚至觉得屏幕调暗一点，看起文字来眼睛更舒服，又可以节省很多电。近两年新手机采用 OLED 屏幕，则要使用深色模式，可以节省电力百分之五至百分之十。招十二，关闭定位追踪，像是天气、地图、相机等很多 App。 会使用 GPS 追踪使用者的所在地点，定位过程耗电量高，可以将定位调整为透过 4G 与 WiFi 定位，既能获得基本的定位服务，也比较省电。也可以选择关闭 GPS 的追踪功能，等到需要时再开，或设定在使用 App 的时候才开启，节省耗电量。招十三，关闭 WiFi、蓝牙、GPS、三 G 或四 G 连线。 没用到网络的时候关了吧。大部分手机几乎都内建了关闭以上功能的小工具，有的手机甚至在桌面就有下拉选单，让我们不需要每次都到设定选项里开开关关的。如果你的手机没有内建此类小工具的话，也可以下载此类网络功能切换小工具，或者我们也可以利用管理 3G 网络的 App，例如 j a i l s d e n k Beta 进行设定。一旦手机屏幕关闭。 这也代表你当下并未使用手机，就关闭 3G 网络。招十四，关闭讯息通知。现在常用的 Facebook、Instagram、Twitter 等社群软体，在有新的动态消息或讯息时，都会出现讯息通知。这些通知的耗电量也较高，因此如果没有要短时间内马上接受讯息，把通知关闭能够更加省电。招十五，关闭账户同步处理功能。 账户同步处理功能是一项将你的行事历、联络人、Gmail 信件和照片等资料同步到你其他行动装置和电脑的功能。如果你不是时时需要同步照片等资料，或甚至不太使用行事历和 Gmail，那么就可以关闭账户同步功能。除了省电之外，同时也可以节省网络流量。方法是设定账户与同步处理。 里面会列出所有具有你手机里具有同步功能的 App，选择你不需要同步的，点选它，把状态改成已关闭同步处理功能就行了。招式六，关闭自动更新应用程式功能，手机的这项功能会自动下载与更新软体，过程中一样会消耗大量电力，因此可以关闭自动更新应用程式功能，或选仅透过 WiFi 自动更新应用程式，或是直接关机最省电。 招式七：找出最耗电的 App。要省电，就必须对症下药。第一步当然是先找出耗电量最高的应用程式，点选手机的设定来查看每个 App 耗电量。若有些 App 不常用但耗电量高，就可以考虑将它们解除安装。大家若使用华硕的 Zenfone 系列手机，应该都会有一个华硕自家的 App 管理程式——智能管家。这个 App 可以帮助手机的 App 管理。 防止任何 app 在我们不知晓的情况下自己在背后打开，造成手机额外的耗电，是一个非常实用的小工具。在智能管家、电力达人、自启动管理的选项中，可以设定，不论是预载的 app 还是我们下载的 app，都可以选择禁止自启动的选项。以我的习惯，就是将全部的 app 全部禁止自启动。 其实不太会影响手机的使用状况，也避免设计不良的 App 突然打开造成耗电。招式八：将主画面上不常使用地的小工具移除。手机主画面上往往会放置各种小工具，像是天气、新闻、社交网站资讯等。这些会随时更新的小工具，因为需要不断利用 App 连接网站。 过程中势必不断消耗电量，有些不需要持续关注的小工具就可以移除。招十九，减少使用特殊功能。由于现在手机功能越趋于饱和。 开始玩不出什么新奇的花样了，因此一些像市级牙膏般的功能开始从各家手机厂牌中推出。例如，可以在屏幕关闭的情况下点击屏幕的双击唤醒，只要拿起手机就可以把屏幕点亮的抬起唤醒，或是使用 Always On 的休眠显示，其实都是在屏幕休眠的情况下牺牲一点点的电池续航力而达到的绚丽功能。 这些额外的功能有些具有它的实用性，有些虽然很酷也很好用，但是实际上场的机会可能不高。可以试着观察自己的平常使用手机的习惯状况。举例还说，若使用 Zen Phone 时打开 Zen Motion 的双点击唤醒荧幕功能，可以观察自己大约一天使用了多少次双点击荧幕唤醒。假设一整天下来根本没用到。 或是使用次数仅一至二次，看起来效益并不是很大。那其实大可以不要开启这个功能。招式时禁止应用城市背景活动。在网络上有许多号称可以减少电力消耗的能源管理 App，或是号称可以提高效能的应用城市，也许有人会发现，他们可能言过其实，或是根本没效果。装起来有可能让手机更耗电，又占据许多记忆体空间。此外， 最可怕的莫过于这些来路不明的 L，还有可能夹藏不好的恶意行为来窃取个人资讯或是隐私内容，对使用者来说，没有官方保证的 App 其实都是很危险的。其实，在省电上的努力，Google Android 也没有视而不见。 新的 Android 版本开始，在系统的电池选项可以针对每个应用程程式限制背景执行的耗电行为。这项功能是在作业系统里面原生的新功能，不用特别下载安装，也没有使用限制。只要打开设定中的电池管理，就可以找到它的设定位置，也可以从每一个 App 的应用程式资讯中找到设定选项。招式十一：室内多使用 WiFi 连线。 室内使用 WiFi 教为省电，应该是一个很普遍为人所知的方式。不过，有时候因为进出室内外频繁，在户外理所当然的 4G 行动网络的讯号品质会优于 WiFi 讯号。但如果这时回到有 WiFi 环境中，还继续使用行动网络模式，则长时间下来就会消耗比较多的电力。 招式十二：选择在收讯良好的地方使用网络及打电话。使用网络以及打电话也同样十分耗电，因为手机需要接收基地台的讯号，传送讯号回到基地台。一旦手机与基地台间的收讯不良，就需要增加跟基地台沟通的频率，连带也会增加耗电量。感谢大大们的收看，如果觉得影片不错的话，请到右下角按个赞。我们下次见。